السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مشاهدينا اليوم إن شاء الله سأريكم الموقع الحصري الذي وعدتكم به وسندخل إلى الموقع وسنضيف الإعلانات بدلا من أدسنس في موقعنا يعني في مدونة بلوجر أو موقعنا الإلكتروني أقول لكم الآن فاصل ونواصل مرحبا بكم مشاهدينا من جديد هذا هو الموقع الموقع الذي قلت لكم الموقع الحصري أه شوف انا لم اربح ولا ريال لحتى الان لانني اكتشفت الموقع جديد و يعني الدعوات هون شوف هذا إعلان وهذا إعلان إعلانين معانا هون إعلانين نأتي نأخذ هذا نعمل له نسخ ونأتي إلى المدونة عفوا ندخل إلى بلوجر ننتظر نأتي إلى المظهر ونضغط تعديل HTML ونستنى التحميل هي فتحت نأتي إلى هون نكتب <coughs> كترال F ونكتب here مكتوب here here وانا اعمل سيرش اعمل انتهى here او هات أنا بتطلع هاد ونضغط اندر هون هاد اضع هون فلاسك ونعمل حفظ المظهر جارنا الحفظ ننتظر وهيك حفظ نضغط عرض المدونة شوف أنا أضفت إعلانات من قبل لكن أضف الإعلان من جديد هذا هو الإعلان كل كبسة معك ثلاثة دولار كل كبسة يضغط هون معك ثلاثة دولار يعني الموقع حصري وجديد وإن شاء الله سنربح سويا من الموقع وأنا أتمنى لكم كل خير وإذا عجبك الفيديو لا تنسى like و subscribe وانتظرونا في فيديوهات قادمة إن شاء الله سنقدمها عن تعليم من الإنترنت وسيكون إن شاء الله نتعلم جميعا ونتعلم سويا ونربح سويا إن شاء الله أنا أقول لك الإصرار والعزيمة وسط الإصرار والعزيمة والعمل وستحصل من الإنترنت مبالغ هائلة و أقول لك هذا هو مجال واسع مجال الإنترنت هو مجال واسع للربح منه فأقول أنت عليك العمل والإصرار والعزيمة وستحصل مبالغ هائلة من ألف وما فوق الألف وإن شاء الله إن شاء الله دروس قادمة تنتظرنا في أمان الله